समाजाला मिळालाच पाहिजे आर्थिक समाजाला नाही मिळालाच पाहिजे गृहमंत्री होश में गृहमंत्री होश में आओ सरकार होश में आओ अरे महाराष्ट्र सरकार में होश में आओ पुणे पोलिसांचं करायचं काय कायदा हातात घालायला पोलिसांचा धिक्कार असो कायदा हातामध्ये घालणारा पोलीस प्रशासनाचा धिक्कार असतो पोलिसांना पाठीशी घालणाऱ्या जातीयवादी अधिकाऱ्यांचा धिक्कार असतो त्या जातीयवादी पोलिसांवर तीनशे दोन गुन्हे दाखल झाले त्या जातीयवादी तीनशे दोन तक्रार दाखल झाला दलितांवरचे अन्याय त्याच्यात थांबलेच पाहिजे दलितांवरचे पाहिजे पाहिजे अन्याय त्याच्यात थांबलेच पाहिजे थांबलेच पाहिजे राकेश पवारला न्याय मिळालाच पाहिजे राकेश पवारला न्याय मिळालाच पाहिजे जाती वाजपेयी हल्ला बोल जमनू वाजपेयी हल्ला बोल